Menga avvalambor assalomu alaykum. Xudo xohlasa bugun sizlar bilan bu videoda eh, eh, parametrik modeling bo'yicha ish eh, ko'rib Xo'p, parametrik modeling ishlarni misol eksterior dizaynni o'tgan arxitektorlarda takrorlanmas dizaynlarni yaratishga yordam beradi. Doğru to'g'ri seçki, chizishga yordam beradi. Hop, hozir bo'lmasa noldan boshlaymiz ko'rayotganlaringdek bitta xohlagan bitta e, shakldagi e, yetmish ketmishli bitta e, plan chizib oldim segmentlarni o'chirib tashlayman hop buni konvert bo'lak olaman bundan oldin ham bir video olgandim faqat u video eskirdi shunga ikkala uni to'g'ri yangi ma'lumotlar qo'shib xolos xohlasa o'tib ketamiz hozir albahar toversi yasab chiqamiz xudo xohlasa bo'yicha yana boshqa darslar ham bor kurslar bo'ladi hop bundan boshqa xudo xohlasa yana parametrik modeling bo'yicha ham e, qanaqa ishlatish mumkinligini ko'rsatib ketaman morfer va shunga o'xshagan komandalarni masalan mana bu plane'imiz bor hozir buni ikkitasini kollaps qilamiz xohlasanglar tepadan xohlasanglar pastdan keyin sakrni iloji boricha chuburchaga yaqinroq holatga olib kelib olinglar ishinglar osonroq bo'ladi ho'p endi kat yordamida buni e, bu yoqdan bitta to'g'ri kesib olamiz yoqqa mana bu markazdan bu yoqqa kesib olamiz bu yoqdan bu yoqqa kesib olamiz shunda bizada mana bunaqa narsa hosil bo'ladi buni markazini mana bu yoqqa ko'chiramiz keyin bu yoq markaz bilan buni ulaymiz hop belgilab oldik mana bunaqa uchburchak holatdagi narsa paydo bo'ldi bizada hop mana markaziy nuqtani pastga tushiramiz o'tgandagi taxminan shu o'n santimetrga tushiraman hozir z bo'yicha minus o'n Hop, to'g'ri bosaman. Ctrl A bosib turib, ko'rayotgandek bu hozir e, shaklni dumaloq qilishga harakat qilyapti. 3 ta max bizaga dumaloq qilish kerak emas, shunga to'rtinchi holatga olib olamiz mana clear all bosib Polygon smoothing groups. Xohlasanglar smooth berib yuboringlar, xohlasanglar mana shunday qilinglar. Men bundan foydalanishni o'zimga qulay deb bilaman. Xo'p, endi 2 bilan mana hozir e, srednyan tomonini tekshira olamiz. Masalan, bu tomoniga e, berib ko'rsak, sanasiga Hop, demak, mana bu ikkitasini, to'g'ri, uchtasini belgilab qo'yaman. bo'ldi bundan chiqib ketsa mana mana hop endi buni ko'paytirib olaman sonini masalan o'ntaga o'nta yoki shunga o'xshab qolaman. olaman birinchi bitta kopiya olaman hop kopiya deb olaman hop hozirniki bilan hammasini attachib chiqishim kerak bir yuz sakson gradusda mana bu yoqqa bunday ulab qo'yaman hop endi mana bu yoqqa kopiya qilib olamiz diametrga turamiz davom ettiramiz misol taxmina mana holatdan olamiz endi buni yoniga ham bitta ko'pik olamiz okey markazini markazni bu yoqqa muloqot olamiz f6 bilan hop log selectionni yoqib turib mana pastga muloqot tushamiz log selectionni o'chiraman endi hozir mana bu pastligini tepasiga qo'yib qo'ysak bo'ldi yana bu yoqqa qo'yamiz Hop. И buni yoniga kopiya olib ketaveramiz. Ha, hozir bu videoni olishimdan maqsad kurs loyihalarimizda xudo xohlasa boshlanyapti bizada. Kurs loyihalarni takrorlanmasroq misol ishlar bilan boyitishga xudo xohlasa o'zim hissam qo'shish niyatim bor. Xo'p, taxminan mana shu darajaga olib yoki endi bittasini belgilaymiz istalgan bittasini bosimni tekshiradigan bo'lsa bitta belgilangan joylar turibdi bizda hop endi attachni bosamiz hop ikkidan chiqib ketdi hammasini attachni ham yoniga ham to'rt burchagini bosamiz ham tegisini belgilaymiz shift bilan boshidan oxirigacha belgilaysiz masalan hozir menda salkam 5 salkam 600 yuzta bor hop besh yuz obyekt bo'libdi hammasini belgilab birlashtirib oldim attachib oldim ikkini bosib tekshiradigan bo'lsam hamma mana holat bo'lib turibdi menda hop endi bizda morfer degan komanda bor morfer nima qiladi maysi holatdagi e, obyektni maysi holatini birinchi saqlanib qilib qo'yadi capture current state bosamiz ya'ni mana bu emptyda turibdi narsani hali o'zgartiraman capture current state masalan bir deb yozib qo'yaman okey ya'ni birinchi holat hop endi hop obyektni o'ziga qaytaman ikkini bosib turib r bilan uni svetiraman masalan bu tomonlarini masalan bunaqa holatga olib keldim endi yana morferga qaytaman empty bo'lib turgan joyiga capture current state deb bosaman ikki bo'laman okey xohlasanglar yana boshqacharoq qilinglar yana masalan bitta mm, uchinchi anaqani ham qilinglar masalan ikkini bosib bular endi o'zinglarni anaqaligi qanaqa qilishinglarga qanaqa ijod qilishinglarga misol bog'liq masalan bu tomonda uchinchisini bosamanda buni ham capture current state qilib o'chirib yozib qo'yaman hop birinchisiga yuz foiz beradigan bo'lsam hozir manda ham yopilinadi ikkinchisiga ellik foiz manba ozgincha ochilinadi ikkinchisiga ham yuz foiz manba yana ozgincha ochilinadi mana uchinchisiga ham yuz foiz degan bo'lsa hop mana holat bo'ladi manda bir ikki uch charles hosil bo'libdi hop bizga bu narsa kerak emas hop hammasini ozmon qilib qo'yaman endi bu obyekt e, manda bir xil bunaqa davom etib ketishi kerak emas e, nomi bilan parametrik modeling bo'lgani uchun yoniga hozir bitta boks yoki sfera chizolman hozir boksda ko'rsataman bu narsani keyin ham qilib ko'rsanglar bo'ladi o'zinglar xohlagan obyektda qilib ko'rsanglar bo'ladi qildik mana beringlar bitta endi volume selection degan narsa bor vol select degan mana bitta chiqadi mana bosasizlar buni hop mana bitta vertexga o'tasizlar chunki hozir biz nuqtalar bilan ishlaymiz vertexga qo'yamiz vertexga o'tkazib hozir mana sizlarga birinchi volume selection nima ish qilishini o'zim mana invert bosib qo'yamiz hozir ya'ni hech narsani tanlamay hop va bitta mes obyektga o'tkazib nonni bosib mana bitta bosib qo'yamiz ho'p endi misol mana bu obyektni mana hozir mana tanlangan holatda ko'rsanglar bo'ladi mana mana bu olib keldim mana hozir obyektni bu yoq qismi tanlanmagan qolgan tomoni tanlangan bo'lib qoldi misol mana buni o'zgargan bo'lsa mana bu o'zgarib boraveradi ya'ni ko'rayotganlar ekan tanlanmagan va tanlangan joylari o'zgarib boradi bu narsa yana ham asroq ko'rinishi uchun hozir soft selection degan narsani yoqamiz soft selection hmm, o'lim selectda mana bu o'ng tomonda turadi use selection bosamiz masalan mana buga misol ikki deylik sizlarda mana bunaqa narsa hosil bo'ladi ya'ni e, maksimal darajada ishlash e, radiusi o'rtacha va minimal hop mana bu ranglar bilan ajratilgan masalan buni e, o'zgartirsanglar bo'ladi bunaqasiga bunaqasiga boshlanishini oxirini boshqasini xohlasanglar bu yoq tomonga ko'chirsanglar bo'ladi endi man hech narsasiga tegmayman hozir mana shu holatda ham mana misol qoniqtiradi morflarga o'tib turib birinchiga masalan yuz deyman shunday mana bu obyekt surgan paytimda mana ko'rayotganinglar ekan mana bu ochilib yopiladi ho'p albahar to'versiz qiladigan bo'lsak masalan buni bizada yuzamas holati masalan bizani qoniqtiradigan bo'lsa buni xohlasanglar bunaqasiga burib ko'rsanglar bo'ladi har qanaqasiga ishlatgan paytinglarda ham sizlarda mana bunaqa chiroyli natija hosil bo'ladi ya'ni hech qachon ikkita bir xil narsa takrorlanmaydi agar xohlasanglar buni o'rniga hop misol kichraytirib ko'ringlar hop uzunligini enini bo'yini bu yoq tomonlariga mana ta'sir o'zgaradi mana ya'ni bu yoq tomonda boshqacha yoq burchagida boshqacha endi bu hammani o'zini fantaziyasiga qarab xudo xolos bu endi hozir bitta naqs bitta pattern albahorni hozir ko'rib chiqamiz undan keyin yana ikkinchisiga o'tamiz hop edit bo'lib beraveramiz birinchi keyin band beraveramiz band berib turib mana bitta hozir mundoq olaman x oqi bo'yicha deyman 360 deyman ya'ni 360 gradusda aylantirib ber menga hop 360 gradusda aylantirdi masalan mana bunaqa holat degan narsa hosil bo'ldi menda misol quyosh tushgan joyda mana bunaqa quyosh tushmagan joyda boshqacha bo'lib turadi mana ne endi hozir bundoq 90 gradusda olsam bo'ladi edit polina bermasdan shunday agar o'ziga beravergan bo'lganimda manda hozir mani bentim yaxshi ishlamagan bo'lardi ya'ni o'sha menga kerak bo'lgan natijani bermagan bo'lar edi Xo'p, endi mana olib kelaman, do yoniga olib kelib yozadigan bo'lsa, menga misol shu kerakli darajadagi o'sha teshiklarni hozir qilib beradi. Renderda ham buni ko'rsatmani yozib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir klayga o'tkazib olaman mana qo'rg'alar bilan. Mana mana qatini ochish kerak, yopish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana o'sha yerda bundan naqlasizlar, misol olib kelasizlar, olib ketasizlar. Sizlarda natija o'zgarib boraveradi. Xo'p, hozir bitta obyekti э, o'zi bo'ldi hozir sizlarga morflarni ikkinchi obyektni ham ko'rsatib ketaman ikkinchi obyektni misol osor obyektni ish qilamiz hop buni markazga olib kelib olamiz markazga yaqinroq joyga hop plan chizib olamiz bu ham e, rasikop arxitektura tomonidan ishlatiladigan e, ishlardan bittasi masalan hop yetti metrga yetti metrlik bitta e, plan chizib oldik hop endi bunga masalan o'ntaga o'nta segment beraman ya'ni kvadratni asosini qiloldim bu narsa bo'lgandan keyin man konvertni poli beraman to'g'ri bosaman ctrl a bosib turib birinchi insert beraman insert by polygon beraman hop misol mana bu darajada taxminan 5 santimetr deylik okey bu darajada anaqa katelani hosil qilib oldik bu katela hosil bo'lgandan keyin mana bularga endi bevel beramiz bevel beramiz hop ichkariga kirgizamiz outline mana bu ham sonlarni kichraytiramiz maksimal darajada kichraytiramiz masalan mana minus qirq beradigan bo'lsak minus 40 ko'p ekan minus 20 deb beramiz masalan hop okey mana bu tomon minus o'ttiz deydi yo'q minus yigirma besh taxminan okey mana shu holatda bitta e, capture qilib olamiz ya'ni o'sha morflarni yana bitta e, ishlash anaqasini prinsipini ko'rib olishinglarga mana morflar beramiz unga hop capture current state bir accept hop endi yana ikkinchisiga o'sib turib to'g'ri bosamiz yana r bosib turib mana buni e, e'tibor beringlar hamma narsa sizlarda mana bunaqa markazda qolmagan bo'lsa yana mana holat turgan bo'lsa yuz pivot e, point center ya'ni hammani o'zini bundan kattalashtirib tashlaymiz hop o'zi hamdoroq qilib ishlashadi ular hozir mana bu capture qilgan joyimni o'chirib tashlayman hop delete boshqatdan capture qilamiz chunki bizada obyektimizni sal mana bu bunaqasiga ham kichikroq ketib qoladi e, bizaga mana bunaqa tekis narsa kerak ya'ni vertikal tomonlama bizada mana bunaqa burchaklar hosil bo'lishi kerak emas mana mana shu holatda saqlanib qolamiz ya'ni morfer saqlab olamiz uzr ruscha so'z aralashtirib olganimga hop capture current state bir accept endi empty slotga o'tib turib mana buni to'g'ri bosamizda kengaytiramiz masalan faqat endi x bilan y o'qib bo'yicha bundoq kengaytirsam faqat äh, to'g'riroq x o'qib bo'yicha kengaytira olaman mana bunday holatga olib kelaman ikkinchi shaklni morfologga o'taman ikkinchi empty slotda hop capture current state bosib ikkini bosaman accept hop buni уже to'g'riroq buni уже saqlab oldik hop endi volume selection komandasi yordamida vertexga o'tkazib e, bitta e, endi buni sferada ko'rsatib olamiz masalan ana bitta sfera yasab olamiz ho'p mana bu tomonda hech narsani hozir o'zgartirmayman mesh object e, nonga hamni ko'rsatib qo'yamiz endi use follow bosamiz va kattalashtiramiz masalan mana shu darajada menga ta'sir qilib bersa bo'ladi jaminchalik bo'lib ketmasin 600 yuzda bo'lsin masalan boshida ta'sir qilyapti o'rtasida unchalik kamroq ta'sir qilyapti и oxiriga borib turib umuman ta'sir qilmayapti Hop, endi morfga o'tib turib, men birinchisiga 100 olaman. Birinchisiga, ikkinchisiga emas, birinchisiga. Enter bosgan paytimda mana anaqa narsa hosil bo'ldi. Ko'rayotganingizdek, birinchi bunda devordan, ikkinchisi yanaqa holatga o'tib ketyapti. Masalan, mana suradigan bo'lsam, bu tomonga mana ochilib yopilinib, e, takrorlanmas fasadlar hosil bo'ldi bizda. Hop, bu narsani e, zamonaviy manba arxitektura e, byurolarining ishlarida ko'rsanglar bo'ladi. Zax ham ishlarida ko'rdim bu anaqalarni bu dizaynlarni faqat ular boshqa rinoseros degan e, dastur yordamida qilingan e, ishlar ekan o'rganib chiqsam hop rinoserosda ancha e, kuchli anaqa ishlarni qilsa bo'lar ekan o'zi bu dasturni o'rnatib o'rganib chiqishinglarni tavsiya qilaman ochchasiga aytadigan bo'lsam unchada esmakisda qilolmagan ishlaringlarni bunda bemalol qilib tashlashinglar bo'ladi ho'p mavzuga qaytadigan bo'lsak masalan mana bizaga kerak bo'lgan natijaga keldi mana shu darajaga keldimi ho'p endi bunga edit qilib bera olamizda buni kopiya qilib olamiz ya'ni nusxa bitta olamiz kopiy okey hozir mana bu buzilib ketmasligi mana bundoq o'sha joy joyiga o'ziga olib kelamanda konvert deb qo'yib qolaman va bundan misol bitta ko'p qavatlini fasadini yasaymiz ko'p qavatli uyni turar joy binosini misol bu bitta tomoni bo'ladigan bo'lsa hop faqat nolni bitta narsani aytib ketish mansibki mana bu holatda misol ichini o'chirib yuborsanglar sizlarda mana bu narsa hosil bo'ladi ya'ni oynani o'rinlari bu oynalar misol hech qachon bir xil takrorlanadigan umumiy mana chekkalardan boshqa qolgan joyda mana shunaqa holatda boribdi hop endi buni bitta nusxa bilan yoniga ko'chirib olamiz yana boshqatdan tanlab o'tirmaslikka hozir o'chirib yubordim mana eh, ortiqcha joylarni f5 bilan endi buyog'ini yoqni qopga f6 bilan buni bu yoq tomonga surat to'g'irlab qo'yamiz masalan mana bunaqa narsa hosil bo'ldi bizada и э, rotate yordamida buni masalan э, orqaga qaytaramiz mana f5 f5 bosayotganim sababi manda x oqi bo'yicha harakatlanish kerak э, obyekt ularni qilib buni ya'ni man ikkita binoni yaxlit qilib bino fasadini ko'rayotganinglardek bizada takrorlanmas mana bunaqa fasad hosil bo'ldi Xo'p, video foydali bo'ldi degan umiddaman, xudo xolisi. Yana keyingi e, darslarda ko'rishguncha inshaalloh, hop, ishlarga rivoj, xayr, salomat bo'linglar.